Je veux good. 觉得。 please. toi seul. Et je te loue, je t'adore, je te loue, et je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, moi je te loue, je t'adore, je te loue. je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore. Toi seul, toi seul, toi seul, Mıdır